kama utaki basisokutachi ambwido apana te nimeokoka, sisi chesi kamari, ile pesa kubeti bora nikale kidali. Masela nimeokoka, sifanyi tena sina mademu, bei ya vocha kwangu naona kinya. Kikweli nimeokoka, matusi kwangu ni mwiko, kwa maana minaogopa adhabu ikifika kesho. Jamani nimeokoka, mi mganga simwamini, nataka dawa ya tumbo, mwenzangu apandisha jini. Jamani watoto asobibo, narudi kwa bwana Jesus.